Vermisst menigatum datka, akılgışatum ne, datka men cinnatum misada. Men bir jirmulun bir kakergenmin. Nazır tüpnün tasma degen naydında sam jasap jatam. Cumuşçularım. So, bugün ayay bergen toyda. Kışkı toy. Dep. Bergen natabı. Başat no. Tatatım. Neden dedi bu? 愛とかあとね 약간 あとね 에게르 好きな女の子の名前書けとか 음악마고서 키르기스템네. Kırgızların kança vakit öğrenir? Hmm, biz ne güzel Japonya'da Ekya internet center'da okuduk. Hanan Bişkek'e girgende daha bir ay okuduk. Anlaşıyor musun? Hazır Kırgızca ile söylesem ya Orça'da söylesem. Orası tapır bilmeyim de эле айда кереги жок го силердин уголок жөнүндө бирке айтып берсеңер эмнеге биякта жүз окутуу деп А, бүгүн деген 16 февралда и жакын 14 февраль керек сүйгүн ошого подарка мындай ала атабызбы деп реклама кылып атам рахмат